Es rappelt im Karton.大海，干啥呀？进屋啊！别跟。嗯，海边。Isn't hm, this the kind of party you hate? I can tell what you think. 周杰伦。周杰伦。我们也喜欢喜欢。近期想挑战特工。反正就有合适的就拍嘛，然后。 也没有什么特别的路线去规划，还有哪些角色？我最近特别想演保镖，想演这种特工啊，呃，这最近的想法。这两天又想演保镖了，又不变态了。这两天又想又想演这个特工了。然后之后呢，会呃进组会拍戏，然后会去那个匈牙利，然后和。 袁景林导演合作拍一个关于就是特工的电影。哦，哎，非常期待啊！大家可以关注一下。排骨。推荐一部有上海特色的小吃。上海特色的小吃，小吃，小吃，小吃，小吃，排骨年糕。全球前十上市公司大老板。